दिया हाँ बेटी बोल मन नहीं जाइबो ससुररिया ससुररिया तो ही ना जीबी पर काहे खातिर गे बेटी हमरा दोई छी कहू कटल कटल गरिया अच्छा ते तो ससुररिया में हमर चिकनाहा दमदा तोरा काटल काटल गाड़ी देहो गे बेटी कि हमरा दई छी रोज रोज रोजे ना रोजे रोजे काटल काटल गाड़ी देहो तोरा तब त ससुराल में बड़ी मुसीबत हो गे बेटी तोरा कि अगमाई हम नहीं रहबौ ससुरारियाना ससुरारिया में तो ना रहबी पर काहेल गे बेटी भेल गरिया के तरकारी बना के खा जो पर रह जरूर ससुरारी में गे बेटी किया गमाए तारी पियो गजा रोज धोकाउना दारू पिए है तू और गांजा फूके है तू हमर दमदा तो बेटी आगे पीछे कुछ सोचे है तू की ना हमर चिकना हा दमदा किया गमाए आगे पीछे पूछो पूछे हाँ तू हमार चिकना चिकनाहा दमदा अते बड़ बड़ सियान सियान बाल बच्चा हो गेल हो तनी एकरो ख्याल रख तलथु न हम चिकनाहा दमदा लगमाई भरत भयंकर समझाबाऊ न हरदम भयंकर समझावे हक तू तो ककरो बात पड़ोसी पड़ोसन के बुझे समझे हक तू की ना ये बेटी कि अगमाई बा तो हम चिकना हा दमदा को बदनाम करे करही से तो सच बोले ही या झूठ बोले ही गे हमर कुटनी बेटी कि अग माई माओ सम सच्चा बात तो कहो ना अगर सच बोले ही ता अब तो की करबी गे बेटी सीधा सीधा बताओ बेटी सीधा सीधा बताओ कि अग माई हम नहीं जाई तोरा जबरदस्ती नर भेजे पारबोगे बेटी तेरा यहीं पर नहरवे में भोजयन से लड़ लड़ के गे बेटी कि हमरा दई छी कहू कटल कटल गोरियन अब काटल काटल गरिया ना दे तो बेटी चुप रह बेटी चुप रह चुप रह बेटी चुप रह यहीं रा ये नहरवे में लाग लगा पानी बरसा कि अगर मैं हम नहीं जाइबो सस दोस्तों अभी वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें